sam na početku da velim Draga evo ti odmah hem Poslije mi radi kaj želiš Ja ću biti tvoj vjerni pes Ja ću biti tvoj vjerni pes Otkud ljudima pravo Da se sjebavaju Baš kao ženo pod bojom plavom Kad od ljepote psi zavijaju Kad od ljepote psi zavijaju Staza ka samom kraju Krlju nam farbu mješaju Moć me stole čekat u raju Prave pse u raj ne pustaju Prave pse u raj ne pustaju a, vidjeli smo kod djeca da heroji zna popuse, heroji budale, širom čujem priču, ali u pasu nikad ne, ali u pasu nikad ne. U raju piše zabranjeno za sve 看过。